早くしてよねえお前たち何してるんだ何マーメイドボンバーがここに豪華ホテルを建てろと言ってるだってマーメイドテントで寝るの嫌なんだもんなんだと砂漠の夜ってロマンチック早くあの人とデートしたいな <laughs> あの人って誰だ さかお前たちもう付き合っているのか <laughs> ああダメだパーディーだけは絶対にダメだぞ 今一生懸命考えてんのあんたの頭じゃいくら考えても大したこと思いつかないわよそれどういう意味だよほらさっさと食べてうんまたラーメンシャータこそご飯のメニューラーメンしか思いつかないじゃんチャーシュー麺にするあんたを鍋に突っ込んでうわっ 召集か友情のサンライズボムシャウトバーディ誰にでも弱点はあるでも それはそいつ自身の問題だ追っておけバーディ 確かに火は水に弱い水の属性に対抗するにはどんなボムを投げたらいいんだろう、うん、おパンツへへ何入っとんねん重大なヒントを与えてやったっちゅうのになんで気づかへんのやヒロボンだからだボンゴ でも別にワイはシロボンを助けてやっとるわけやないでワイはジェッターズを卒業したんやからなうん水に強いボマ 当に鈍いボンワイを猿に改造すなちゅん次のヒントはどうするえー、っと、うん、そこれで白ボンも水に強いは雷や言うことがわかるやろわあ同じ格好これ流行ってんのかな <laughs> こうなったら最後の手段やえいボ <laughs> ンゴも黒焦げだお おやないわいほんまにじゃあ水に強いのは何かもかったボンゴわこりゃあかんわ水に強いのは雷だボンゴそっか雷かあーもう白もいてしとったら疲れるわ行くでボンゴ僕一人じゃ雷ボムを完成できそうにないないうん誰か協力してくれる人いないかな どうした文具いいやワイらは別にシロボンを助けようと思とるわけでもないしジェッターズは卒業したんやしでもシロボン困ってるボンゴ。 <laughs> うんマーメイドボンバーを倒すには雷ボムが必要なのにあーどうしたらいいんだろうシロ <laughs> ボンやないかいん わいら月の砂漠を散歩しとったんやけどシロボンは何しとんのやあえー、っと新しいもんを開発しようと思ってそりゃ奇遇やなわいら最近特訓や始めたんやあ特訓やシロボンは昔馴染みやさかいまあ開店記念無料サービスで特訓したくてもええって <laughs> 本当に一緒に新しいボンも作るボンが 別に礼なんか言わんでもええこっちも商売やさかいな <laughs> さあそうと決まったら特訓やあたしも夜食のラーメン作らなくっちゃまずはイメージトレーニングだボンゴ空を裂くような雷をイメージするんだボンゴ

雷は暖かい空気の下に冷たい空気が潜り込むことで起こったり発達した低気圧などの中心付近で周囲から吹き込む気流が強い上昇気流を起こすために発生したりするボンゴ雷による放電が起きるときは数万アンペアの大電流が流れるボンゴなるほど勉強になるわ くボム完成させないとラーメン伸びちゃうようんくそ全然できないこれじゃマーメイドボンボンに勝てないよが頑張るにゃ白ボンうーそんボンゴそれを抜くボンゴうわバンそうだボンゴうんうんうんうん おい何しとんや考えがあるボンゴ、うん、これを吐くボンゴこれを吐くとサンダーボムが出しやすくなるボンゴまそうがシロボンボンゴがそういう風に改造したんやとにかく吐いてみ力がみなぎる感じがするボンゴ ばそう言われればあうん力がみなぎる感じがするシロモンわよマーメイドボンバーやと思ってボムを投げるんやガング思い切って投げるんやでででもそんなことしたらわいはガングやない私マーメイドそのパンツを履いていれば大丈夫きっとすごいボムが生まれるわ 실로봄 마메이드 본반이 나게로 본구 なら大丈夫やシロボンよくやったボンゴボンゴこのボムは名付けてサンライズサンダーボムやうんサンライズサンダーボムこれできっと勝てるボンゴガンボンゴのおかげださあワイはもう行くでこれで特訓屋の仕事は終わりやほななシロボン

Mom, mom, mom. チャーシュー麺かええー、お庭にプールないの、えいい加減にしろもう行くぞ宇宙に一つしかない双眼鏡をバグラー様に渡すんだ、うん、やだマーメイドを砂漠のプールで泳ぐまで帰らない絶対ダメおおいマーメイド っールができるまでだぞお前たちさっさと作れくそやってらんねえぜたく今帰ったらバーーとデートできないんだもんねね ペングマールも作ってってねヒゲヒゲもういつまでしょげてんのようんいい加減ヒゲヒゲ団を探さないとまだ星から出た気配はないしどこかのオアシスの近くにいると思うんだけどはいあのバーディーさんですか マーメイド今西の砂漠にできたホテルにいるんですけど一緒にランチしたいなーなんてそれじゃあ待ってますどうしたのマーメイドボンバーは西の砂漠にいるえなんでわかったのシャウト、うん、西の砂漠に早く行こううん俺はパスする バビーにデート誘われちゃったお前が誘ったんやろ言うねでもこれでマーメイドの居場所が分かったさかいわいらがわざわざ教えるまでもないなちゅうて別にわいは白ロボンが心配なわけないではいはいだボンゴうん確かにしてんのは俺の子供のようなもんだしかしあんなに甘やかしていいものだろうかいやしかし

そういうことかバトルフィーの人魚姫マーメイドボンバーどうしたらあっ マーメイドボンバー白ボン しまえばゴムの影響を受けずに済むクソチビー生意気今度は僕の番だもう分かってないなあんたのファイヤーボムは私には効かないの行くぞもう私デートに行きたいんだから邪魔 しの ったボ立派やで白ボマーメイドボンバー、うん、マーメイドボンバーこんなことになるんならもっとお前の好きにさせてやればよかったなんだなんだこりゃ マーメイドのやつこんなに買い物してたのか知らない見事に取り返したボンゴ任務完了やなこのパンツのおかげだよそのパンツはただのパンツだボンゴ何の細工もあらへんにじゃあ全部嘘や シロボンが自信を持ってボムを投げられるように思ってなバングほななあバングあボムスターな、なんやておガング、ボンゴ、そしてシロボンの友情のボムスターね、えー、ガング 戻ってきてくれるよね僕二人のこと大好きなんだガングい戻ったのか本当お願いガングジェッターズの隊長になって僕たちをビシビシしごいてよガングはジェッターズそのものよガングーズに名前を書いてもいいわとまで言われたらな <laughs> 誰も言ってないってさよかやあ 残りの四天王も僕が倒してやるなんだってボムスター参考だからねお前も調子に乗ってんじゃないその後ここはホテル無常と名が付いてダーラク星の有名な保養地になったそうです 元のキャラボンに戻すことができたわこの調子で頑張るわよシラボンさあ次回は残る四天王はあと2人次の資格はグランかサンダーかと思いきや私たちの前に現れたのはマックスシラボンはマックスと2人きりで洞窟に閉じ込められてしまうの第19話「マックスとシラボン」近所の星から宇宙の果てまで誕生します